ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਚੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਦੇਖੀਆਂ ਮੈਂ ਫੋਟੋਆਂ ਬੇਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਏ ਵਿਚਾਰਾ ਤੇਰੇ ਆ